Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets met eieren doen. En eh, ja, meer heb ik niet te zeggen. Tot zo. Nou, wat we gaan doen is proberen op eieren te staan en om te kijken of het ook kan. Dus eerst wat je nodig hebt is een zeil en zo'n vierkante doos eieren. Gewoon 30 eieren. En een plastic plaat. Dat leg je weg en we beginnen eerst met gewichten. Want anders dan eh, wordt het een beetje moeilijk. Nou ja. Ik heb hier 5 kilo. Zouden de eieren sterk genoeg zijn om die 5 kilo te dragen? Komen we nu achter. Het is sterk genoeg. Nou, 5 kilo kan. Maar kan het dan met 10? Dus samen 10. Ik bedoel meer met nog een 5, ja. Daar komen we nu achter. Oh, dat lukt nog met een mak volgens mij. Ehm... En nu de laatste 30. Muurgewicht heb ik niet. Dus ik ga er gewoon maar op staan. Sommige eieren beginnen al te kraken. Oh, volgens mij is er iets gebeurd. Maar ik weet het niet zeker. Nou, meer gewicht heb ik niet. Dus eh, ik ben 45 kilo. Ik ga kijken of het sterk genoeg is om op te staan. Dus, let's go! Zo. Hey. Nee! Oh, ze kraken! En nou, paal, deze werkt dus niet. We zijn echt allemaal kapot. Nou, kijk met degene die nog het heelst is. Dat is denk ik deze. Eh, oh, er zit nog zo'n pen. Ik ga hem op mijn hoofd voor, voorhoofd stuk slaan. God, het lukt makkelijk. Nou, dit was dan de video. Tot de volgende. Damn.